mamelani ke zithandwa zami into esizawuyenza ke ngoku sawuhlala phantsi emethini sifunde abantu bazawukhabe beqhubeka ngantoni into abayenzayo Ukufunda ngamaqela kukuthatha abantwana bakho eklasini yakho abantwana bafunda ngohlobo olufanayo uba ngabantwana abasokolayo ukufunda bonke abantwana ubabeka kwiqela elinye abafunda ngokukhawuleza mhlawumbi nabo bakwiqela labo abafunda nje ube namagingxigingxi nabo bakwiqela labo yiloo nto ke kufunda ngamaqela qala ke phaa kuimihla sithandwe sihle imihla ngemihla siva ngeengozi zequbuliso mhm. uyabona ke ukufunda amaqela uyakwenza esixhoseni nakwi-english kwibanga lwesibini ibanga lesithathu kwibanga lokuqala ulenza ke ukufunda ngamaqela kwilangweji le abantwana bayithethayo mihla le sibukela iindaba ezibuhlungu mna ke into endithanda uyenza endisebenzelayo and yenye yezinto ebangaba abantwana baphele bekuthanda ukufunda kukuthi nje basithetha ngeli bali nje eli bali ingabi yonto ejingayodwa apha libali endikuthathe wena nento oyaziyo nento oyiqondayo ndayisondeza ndayidibanisa neli bali yintoni ingingqi engingqini suba yintoni ingingqi ebafondini zange niyiva loo nto kuthiwa heyi ngabafana basengingqini ke apha yinto lingingqi yinto yindawo apho uhlala yindawo apho uhlala khona ngoku nje ubufunda nje ufunda unemibuzo ufunda ufunda ufuna ukwazi ufunda udibanisa le nto ithelonibali nezinto nawe ozaziyo so akulahleki uyaqonda ubona uba abantu hayi bayakuthanda ukufunda ngoku ngoba kaloku umntu nje befunda nje uyayazi ingathi uncokola netom yakhe azifani iincwadi abazifundayo abantwana yabona le incwadi umzekelo zombini zezebanga lesithathu kodwa kule incwadi into oyibonayo yabona umbhalo awunintsanga kakhulu xa ujonge le incwadi zinjalo ke iincwadi ezikuthiwa kuthiwa zigre zihleliwe uzinga layo alifani ubulula betekisi yabo ayifani andiqondi uba ikhona iklasi engenayo umntwana ogezayo okanye abantwana abagezayo ayidalwanga abantwana ngabantu wena abasileyo kwa ummo wabo ngeli xesha ndifunda nabanye abantwana emethini abanye aba basezideskini kumele uba bazisebenzela bodwa ngokuthi xa uhleli phaphantsi umntu endaweni uba enze lo msebenzi wakho because akawuthandi kwawona uvume umntu amama akakwazi kwa uhlala aphole ufuna ukorhola abanye atswikile abanye ancokole nomnye ngoku omnye ufuna uba bhizi uyaqona into endikhe ndiyibona inceda yinto yoba senze sure uba ikhona into endiyisebenzisayo apha eklasini yokukhuthaza abantu uba heyi ndiyakubona buyela emsebenzini wakho mhlawumbi ndithi um siyasebenza vala iqhaka izitixo ndiva abantu abathethayo ndicela izitixo ebantwini a-a ndicela uziphe kuqala because noba undithumela isitixo esingavalwanga zipha kuqala qhaga qhaga qhaga qhaga thumela isitixo so andivanix ne sure ibalulekile into yobana uba abantwana bam ndibafundisile ndibona bajonga yonke le nto seyide yaba yinto abazenzela bebodwa le nto siqhela uyenza silapha emethini sifunda sisithini sizibuza imibuzo sendiyenzile indima yam kubo uyaqonda ndigxile ke ngoku kwaba safuneke ndibaxhasile uyaqonda babe naxesha bona ke ngoku elingaphezulu lokuhlala nam sisenza le nto because ukuze ukwazi ukufunda ngokutyibileka ngendlela eyiyo funeka uprektize uphindaphinde yaqwa